works. As long as wait, it works. Wait. Ba't ako lang natamaan? Patay na ako, ayun o. Oh. Double kill. Bakit na po ako kasi nag-monitor. Nag siya nag-aantag na kasi mag-isa. Tangina, nakaasar na ako eh. Ang bobo ng monitor. Gago ka! Throwback pickup sa galo ka! Gago ka! Nag-dash Nope. Si Alex ilang beses nag-cancel ng auto. <laughs> Yun. Nope. Eh, sayang! Eh, sorry! Sigurin mo, Lex! Sigurin mo! Kasi kapso, kasi kapso. Nope. Tangin na, bro. Ano ah, ba di mo nakuha yun? Wala, patay ka, Lex. Teka na, nakapag-queue pa pa? Tapos sinugod. Sinabi mo! Magsisid ako. Huwag iban. Siya, di pa rin tumama, puta. Nakasar, nakakasar na ako ng sarili ko eh. Ah, sige. Wala lang. Talagang, talagang, talagang, talagang, talagang, talagang, Was it? Uh. Oh shit. Here we go again. Ooh! Ooh! Get over here! <laughs> Gumagalaw! Move. Move. Walang mana. Wala siyang mana. There's mana! The fuck? Ano ba yan? Tapos balik ka dito. Puta! Yakabon! Underpowered daw sabi ni Nico! Ano kumapagbuka kay Nico talo? Sa sa baga. Okay. Mag-york ulit next game. Oo oh, nga. Yes, sa likod ha! Boy, oh. na mag See my best charm! Wow, that's bad! Wow! Charm! Kaya natin yan. Oh! Nice! Hindi ko nasaan yun! Huwag kang <laughs> Kasi, ang galing mo, ikaw yung nagpanalo, ikaw din nagpanalo. Gabs! Go Gabs! <laughs> Gabs! Ingat! Ay! Wala po! Tippy, tippy, tippy, tippy, tippy, tippy, tippy, tippy. An enemy has been slain. Got him though. XD. Hello, motherfucker. Bakit mahal? Bakit tamki? Yung nagamit mo na yung Here! Penta penta! Oh. Bakit, I love this I can't fucking... Oh. It was at this moment that Salt Bender knew. He fucked up. <laughs> Oh, I am